400 yuz minglik dori 1,5 millionga sotiladi chunki vrach buni yozadi traumatolog bunga aksiya beriladi 500 ming so'm qanaqa beriladi bitta shtug'iga korobkasiga shpritsiga pul beriladi shifokor bemorlar boradi meni bu yerim og'riyapti u yerim og'riyapti deydi bo'ldi deydi bu dori ko'l topib keling deydi bechora ular optimga boradi u yerga boradi bu yerga boradi topa olmaydi. Oxir u vrach nima deydi o'zimda bor u dori deydi keyin mana mana pulini beringlar deydi сразу puldan yarmini o'ziga oladi yarmini vrachni mm, aksiya berayotgan toshkentlik produktlarga beradi masalan yigirma foiz qo'yishimiz mumkin kiyimlarga matolarga telefonga necha pul qo'yishni bilmayman daftarga necha pul qo'yishni bilmayman doriga o'zini narxidan ham balandroq narx qo'yadi chunki dori olmasa bemorlar tuzalmaydi eng kuchli vrach travmatolog masalan eng kuchli vrach nerpatolog og'riq qoldiruvchi dori masalan oldinlarda eski yillarda analgin dimidrol qilsa og'riq qolardi to'qqiz mingga sakkiz mingga olinadi a mana bizda sertafen degan og'riq qoldiruvchi dorimiz bor mana bo'g'in og'riqlariga сразу besh minut ichida og'riq qoladi deydi sertafenda yozib beradi analgin dimidrol nimaga sotilmayapti lekin o'sha dorini qoldiradi ham uxlatadi a bular ellik mingdan bitta ampulasi lekin bemorga сразу yozib beradi e buni aksiyasi bor